ये पचास एम एल ये है सौ एम एल ये दोस्तों तीन सौ एम एल तीन सौ एम एल दो सौ एम एल दो सौ एम एल पाँच सौ एम एल ये भी पाँच सौ एम एल प्रिय मित्रों ये crisp and clear crisp and clear rounded storage है sorry crisp and clear round jar हैं जो कुछ भी खाद्य पदार्थ स्टोर करने के काम आते हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद